Bonjour, c'est le marché de Noël de Sofia. On est venu l'année passée puis on a beaucoup aimé ça. Euh, mais cette année, on n'entre pas parce qu'il y a trop de monde qui attend pour entrer à cause de la COVID. Euh, il est centré un nombre limité de personnes à l'intérieur. La file fait le tour du pâté de maison, presque tout le tour du parc. Moi, j'ai pas envie d'attendre. Et je sais aussi qu'il y a de la bouffe, ça sent bon, ça donne faim, mais on ne peut pas la manger sur place. Il faut, il sortir la manger dans le parc. Donc, dans le parc, c'est plein de monde qui mange la bouffe du marché de Noël. Donc, euh, c'est ça, c'est les mesures euh, à cause de la COVID. Je vais m'approcher un petit peu de la sortie pour vous montrer ça. Un tout petit peu. On va peut-être essayer de revenir euh, un jour de semaine parce que là, on est samedi et c'est sûr que c'est plein, plein de monde. Donc aussi, je sais que la scène, vous voyez la scène ici, il n'y a pas de spectacle cette année à cause de la COVID. On voit un peu les kiosques de bouffe. J'aimerais que vous puissiez sentir les bons oignons rôtis que je change. Je ne sais pas c'est quel kiosque, mais mon Dieu que ça sent bon! <laughs> Donc voilà, c'est le marché de Noël cette année où je vais pas pour l'instant. Salut!